第一中学校吹奏楽部です今年も活気あふれるこの柳祭りで演奏できることを部員一同とても楽しみにしてきました今回司会を務めさせていただくのはこちら体の約7割が足小さい体に長い足の持ち主パーカッションパート3年後こちら本気で笑うととってもうるさいいつ笑い出すかわからないほどツボが浅いんですパーカッションパート3年のいつでも一緒ちっちゃいものコンビでお送りしますよろしくお願いします お送りするのは「情熱大陸」です博士太郎さんの曲でおなじみのこの曲をダンス付きで演奏します全員の息がぴったりと合っているダンスをお楽しみください